Thank इन्वेस्टमेंट ऐप है बेनोमो उसको यूज़ कर रहा हूँ तो अभी उसके लिए छोटी है लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ अब देखो ये हमारा ऐप है बेनोमो अब देखिए जैसे ही ऐप खुलेगा आपके सामने एक ग्राफ आएगा आपको बस इस ग्राफ में ये प्रिडिक्ट करना है कि आने वाले टाइम में ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे अब कंपनी आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए दो अकाउंट देती है एक आपका रियल अकाउंट और एक आपको देती है डेमो अकाउंट जिस डेमो अकाउंट में आपको एक हज़ार डॉलर मिलेंगे जो आप इन्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हो अब एक इन्वेस्टमेंट मैं आपको अपने रियल अकाउंट से करके दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट मैं अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ जैसे मान के चलो मैंने अमाउंट सेलेक्ट किया सात हज़ार रुपये अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ इसमें ये सोच के कि आने वाले टाइम में ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो मैं ग्रीन बटन पर क्लिक करता हूँ देखिए ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है सात हज़ार रुपये का अब मेरे को थर्टी सेकेंड के लिए रेस्ट करना है और देखना है ग्राफ कहाँ जाता है अब देखिए मैंने सात हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए थे और मेरे को मिले हैं बारह हज़ार तीन सौ बीस रुपये अब फंड को डिपॉजिट करने के लिए आप इसमें मास्टर कार्ड या यूपीआई कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो वेनोमो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जाइए और एक बार ट्राई कीजिए